这个 <sighs> 发布了将近一年了，价格还是这么坚挺。g Master，它有哪些功能呢？看一下，纳米，看晚上涂层二代，拆一个镜片两片，好像是超级 ED 镜片。 三片 x 一线性马达，十一寸，十十一个叶片，然后这些光学防抖，适配，增距镜，是不是要搞个两倍的增距镜呢？氟化物涂层，消性响应 MF，对焦锁定，还有相机自带的那个自带的那个。 底座和那个遮光罩镜头的，还有一个那个挂绳。这个生产日期看一下啊，二零二二年七月份的。生产地址呢？嗯，泰泰国的。他们说有一批是苏州的，有一些是日本的。 考虑幺一百到四百的，那个重量差不多，价格要便宜一千多块钱，好像便宜一点点。这个是。 Música 上面的都不熟悉。 它里面是绒布的，是绒布的，是绒布的那种。这个架架子做的，不是以前那种，光秃秃的塑料。这个是，这个是调那个滤镜那些，滤镜那些，挺重。 是多少克？这个支架，然后放在这里。 мою fascination. Computerized, thank you Son.